Cadê meu celular? Oi, cheque. Eu vesti a sua porta. Não sabe porque eu ia matar você. Espera, espera. vim matar você. Eu vim. O caneco está escrito nas câmeras. Não tem como saber que é isso. Ele me matar de mim.